गैलेक्सी के फ़ोन स्टोरेज में स्पेस कैसे बढ़ाएंगे सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज में आ जाए स्टोरेज में आने के बाद टोटल स्पेस सोलह जी बी है available space two G P two sorry इक्यावन जी बी है करेक्ट डेटा इसको हम क्लियर करेंगे इसके बाद फेल मैनेजर में आ जाए फाइल मैनेजर में आने के बाद फोन स्टोरेज बैक बैक्स इसको डिलीट करेंगे इसको भी डिलीट करेंगे ये गैर ज़रूरी अशिया हैं हेड राइटिंग ये डेटा छः इसको भी डिलीट करेंगे इसको भी डिलीट है और इसे भी डिलीट कर देंगे ये बैग्स इसको भी Mm-hmm. तो अभी चेक करेंगे कि हमारे फ़ोन स्टोरेज में जगह रहे है नहीं तो एशारिया इकहत्तर बीस एम बी स्पेस हो गई है